भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में तो आप सभी जानते हैं उनका त्रिशूल सदैव उनके साथ रहता है और ये उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है वैसे भी भगवान शिव को अपना डमरू नाग मुंडमालाएं और त्रिशूल अत्यंत ही प्रिय है और उनके स्वरूप में ये सारी चीज़ें शामिल हैं हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ भगवान शिव का असली त्रिशूल गड़ा हुआ है जी हाँ वैसे तो भगवान शिव के कई मंदिर हैं लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं पटनी टाप के पास स्थित शंकर जी के शुद्ध महादेव मंदिर के बारे में जो शिव जी के प्रमुख मंदिरों में से एक है पौराणिक कथाओं में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है ये मंदिर जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टाप के पास शुद्ध महादेव मंदिर के नाम से स्थित है इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर त्रिशूल तीन टुकड़े में जमीन में गड़ा हुआ है और पौराणिक कथाएं बताती हैं कि त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का है इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व हुआ था और इसका पुनर्निर्माण आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व स्थानीय निवासी रामदास महाजन और उनके पुत्र ने किया था इस मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित है और कहा जाता है कि माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई थी और माता अक्सर यहाँ पर पूजन करने आती थी और जब एक बार वे पूजन करने आए तो उनके पीछे सुधांत नामक राक्षस भी यहाँ आ गया वो भी शिव भक्त था और भगवान शिव का पूजन करने आया था माता पार्वती अपनी पूजा में व्यस्त थी और जब उन्होंने पूजा समाप्त होने के बाद आंखें खोली और अपने समीप एक दानव को देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई और उनकी ध्वनि जब भगवान शिव ने सुनी तो समाधि में लीन भगवान शिव को ये लगा कि वह मुसीबत में है और उन्होंने माता पार्वती की रक्षा के लिए अपना त्रिशूल फेंक दिया और त्रिशूल आकर सीधा सिद्धांत के हृदय में लगा लेकिन जब शिवजी को यह पता चला कि उनसे बड़ी भूल हो गई है तो वे वहां प्रकट हुए और वे सुधांशु को जीवन दान देना चाहते थे लेकिन अपने इष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर सुधांत मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था इसलिए भगवान शिव ने सुधांत को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारे नाम पर ये जगह शुद्ध महादेव के नाम से जानी जाएगी साथ ही भगवान शिव ने त्रिशूल के तीन टुकड़े कर वहीं गाड़ दिए जो आज भी वहां देखे जाते हैं मंदिर के खुले परिसर में ये त्रिशूल गड़े हुए हैं और भक्तों द्वारा इनका जलाभिषेक किया जाता है इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के संत बाबा रूपनाथ ने भी समाधि ली थी और उनकी धुनी आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है और मंदिर के बाहर एक बावड़ी भी है जिसका नाम